የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ የሙከራ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ። በመጀመሪያም አርዕስተ ዜና የትግራይን ለመገንጠል የፌዴራል መንግስት ብዙ ትግል አድርጓል ተባለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንኛውም ባለስልጣን ከእርሱ ፍቃድ ውጪ ከውጭ አገራት ጋር እንዳይገናኙ አስጠነቀቁ። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አልመለሱም ተባለ። በአማራ ክልል ከባድ ተቃውሞ ተነሳ። ዜናውም በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። የትግራይን ትግራይን ለመገንጠል የፌዴራል መንግስት ብዙ ትግል አድርጓል ተባለ። ምክንያቱም በትግራይ ላይ የተከፈተው ተከፍቶ የነበረው ጦርነት እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ሲደረግ መሰንበቱ ከዚያም የክብርት ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አገር መሆን ከፈለጉ መሆን ይችላሉ የሚለው ንግግር እንደ ምሳሌ ሊነሳ ይችላል። ከዚሁ በተያያዘ የትግራይ ክልል የራሷን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት በዛሬው ዕለት አቋቁማለች። ቤተ ክርስቲያኗ ትግራይ ትግርኛ ቋንቋን ብቻ ለመጠቀም መወሰኗ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማንኛውም ባለስልጣን ከውጭ አገራት ጋር ያለሱ ፍቃድ እንዳይገናኙ አስጠንቅቋል። ይህ ትዕዛዝ ደግሞ ለአቶ ደመቀ መኮንን ከኤርትራ ጋር ላላቸው ግንኙነት እና የሶማሊያው ሙስጠፌ ከጅቡቲ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ከባድ ያደርገዋል። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ለጅቡቲና ለኬንያ ያመሰግናለሁ መልሱን ሲመልስ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር አልመለሰላቸውም ተባለ። ምክንያቱ አልታወቀም። በአማራ ክልል ተቃውሞ በከባድ ሁኔታ ተካሂዷል። የተቃውሞ መንስኤ ደግሞ የጄኔራል ተፈራ ማሞ መታሰር ሲሆን መንግስት እኔ ጋ ነው ቢልም የት እንደገባ አልታወቀም ተብሏል። ከዛሬው ለዛሬው የያዝነው ዜና ይህን ይመስላል። ስላተመለከታችሁን፣ ስላዳመጣችሁን ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።